missclickstore.com. Vendemos e compramos skins de CSGO. Os melhores preços em skins. Escolha o método de pagamento da sua preferência. Cartão de crédito em até 12 parcelas. Transferência bancária. PicPay, Venda seus itens e receba seu dinheiro em alguns minutos. Negocie direto com o MissClick. MissClickStore.com As melhores skins em apenas um clique. bomba! Rapaz, eita porra. Tá difícil esse mapa, velho. First blood. Quase. PCzinho não vai aguentar. Safadinho camper, mano. Que safadinho camper, velho. First blood. Que isso, mano? Como que isso é possível? Ai, meu Deus. Agora eu peguei. Agora eu peguei de jeito, filho. Ai, meu Deus. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Meu Deus! Muita bang, velho. <laughs> Cara, esse cara tá campeando na base, mano, na caruda, velho. Ai, meu pai do céu. First blood. Nossa. Dominate. da básica é difícil.